A las 8 de la noche de marzo 22 del 2020 entró en vigencia la medida Stay Home en la ciudad de Nueva York, dejando así a miles de personas sin empleo, personas que después de unos días tendrían que salir a buscar comida que se habría extinguido de los supermercados. Es aquí cuando los bancos de comida se vuelven clave para poder alimentar a los neoyorquinos. La línea que acabamos de ver no se ha reducido desde entonces, solo cambia y sigue creciendo. Aquí dan vegetales y comida seca semanalmente. Han distribuido más de 4 millones de libras de comida. Ellos son parte de los héroes de esta pandemia, que aún con el riesgo de contraer la enfermedad, se movilizan diariamente para ayudar a quienes más lo han necesitado. Gracias a los voluntarios, el staff y los directivos de Metro World Child.